Hola, es hora de una lección matemática. 87. Es el promedio de niños y niñas menores de 5 años que se ahogan cada año en y alrededor del hogar. Cada 4 días. Alrededor de una vez cada 4 días se ahoga un niño en una bañera, un balde, un inodoro o un estanque. Los niños se pueden ahogar rápida y silenciosamente. 80%. ¡Wow! 80% de estos ahogamientos ocurren en la bañera. Ocurren cuando mamá o papá salen del baño un momentito para atender el teléfono o el timbre o cuando la niñera sale por una toalla. Si tienes que salir, lleva al niño contigo. ¿Cómo podemos prevenir este peligro? Nunca dejes solos a los niños pequeños en la bañera o cerca de un recipiente con líquido. No dejes al cuidado de otro niño a un bebé ni a un niño pequeño en una bañera. Siempre mantén a un niño pequeño al alcance de la mano cuando esté en una bañera dejes desatendido un balde que contenga aunque sea una pequeña cantidad de líquido. Salvemos a 87 niños.